assalomu alaykum assalomu alaykum sizlar bilan mm, birinchi video mm, o'sha sizlar tanigan tanimagan mifo hop yonimda akam birga o'sha mifoni ochgan akam salomlashib qo'ying hammaga xayr do'stlar, bilan mifo kanali bugun sizlar bilan mana counter strike counter strike server o'ynaymiz yo'q server ko'p vaqt ketadi shuning uchun o'zimiz ochaveramiz hop hop hop hop hop hop hop hop hop qot etgan bo'lishi mumkin жизни хуево лет. see Buradan hasretleri gel. Değil mi? Saklı bana mı? yuvarlığını yaptı. Y. Y. Y. Az kaldı. Kot etken bo'lsa uzr. 就是那个。 yaxshi bo'lib qolibdi botlar yana kallasi chiqib turishini res berdi bo'ladi hani bosib boshqa avtomatda ham o'ynaymiz istiyorsunuzdur. Nikif biz bölge bölük yanları. 人の नेक्स्ट में बस रास्ता लगता है तो अच्छा बस रास्ता लगता है नहीं Du må skaffe deg et dårligere blitt. Biyanlar vardı. Biyanlar vardı. Limon takip. Limon? Hmm. Ter, ter, ter, ter. Karaşalama. Karaşalama. 100 de var herhalde. Hemen alsın. Oley. Кто ну, над ней? давай, давай. yap ben onu hadi. Çal mı istersin? Seni özgelttir. İsmim. Özge. İsim. İsmim Özge arkadaşlar. Özge. Headshot, headshot, headshot, headshot. headshot, headshot. Never bomb yet. Ping match. Ping match. Follow me. Follow me. Counter terrorists win. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Sol, sol, sol, sol, sol, sol. Sol, sol, Nicky, what have you been doing? I can win nice and good arms. I'm going out again. Never Come from dai. Quero dizer, quero dizer. Quem. Amém. merda. Ah, merda. Número 1 nessa maquela. E fez 4, 4 buenas. O resto de nós está sendo. Pulimo otolamız. pulemyotchilikda bo'ladi besh birda bo'ladi azizlar pulemyot oladi desa ishonaversan igraboymi hmm? igraboy birida uch biri kattalasini hmm? olamiz follow me brat follow me follow me Dandon. Da, oynay. Buyurma. Sen geldi. Çekildi basmadık. O'z istini basmadık-ku. Yana bosgan. Iye, qanaqa? yoraveraman बुला रही है babam hazretleri dedi ki hangi Ana ettim babam hazretleri dedi. Daha çokluktan sekin. Engem yok. Bitten kelade. Ettim. Çıkar. Azan etten kelade. Terörist win. Terörist win de. ming ko'cha e, bo'lyapti mana bo'lib tashlayapti qotyapti sal qotislarga nima qilmaysizlar ko'z yumib yuborasizlar <laughs> tog'ang ku bu tog'ang Voy a hacer de YouTube. Ahí está, qon dig'idi kelyapti-yu. Boshqa avtomatni oldim. Aytdim, nima dedi? Qon kelyapti. Voy. O'q kelib qoldi. Яа. Юу нэг бос эс чи ханаа. Моштай бисгаар. Ana aquela. Давай, гу, короче. Она. Tappa basınç. Next player. Kengisinden işte. Şu bana. Oh, vai cadar. Um jeitinho. Ele é morre. Tá, é full cola nos full. Obrigado metal. Pichasam meni oldimni bilasanlarmi? Qaysi biri? O'lasiz. Ikkiga bir, ikkiga bir. voy ikkiga bir yordim, o'ynab ko'ray. Kamera qara. Te ko'rsa endi. bo'ladi voy? Давай. А, бит, битта зона ойна. Битта зона ойна. Битта зона? Çıkmaydı bitti zona. Kartdan ochib o'ynaydi. Qarilar sizlarga anavi tashib qo'ydim. Bittalar bilasizlar. Evet arkadaşlar. Koçlarga ko'z Koç koç qoch, qoch. Qayga tortdim? Bitta do'lasan, ishonib. siz Sniper olishga boradi. Bitta bitta. Barini qaytib o'ldirganding? Barni qaytib o'ldirganding? Shuni ham bilmasangiz Counter Strike'da nima o'ynayapsiz? Bo'ldi. Idina qo'yib Siz idina qo'yib Let's get some video. Aurora, bed, join. Akemora. قلش نكفو قلش قلقي قلش ما نعرف دي خواهو دي سويت وشاعت وين كوزيون ورا

lekin anavi bor no bor tinmaydi edi bor priteldan qaramayapti yorvoraman u Bundan keyin videoni tugatamiz akalar. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Bu bizning birinchi videomiz. Go, go. بابا باریم تیز را خوش جایگه خال قدم یا خیده نسی زیب پنو با من Setuju. What is it? Bizi yo'q, bizni biz bo'lmaymiz. Bizga fal bo'ladi. Qaldiqdan ko'ra. Qani? Bittani. Abo. Qurla. Bo, avtomatik. Avtomatik. Czekaj, to już to nie ma. Brawa to napis. Krawali teksturowane mam latane. Krawali teksturowane. I... Już go zmienię? ko'pchilik bo'lib kelishdilar bitta bitta kesadi bitta joyda bo'ldi bo'ldi tugadi короче xayr sizlar bilan biz bo'ldik aka xayr <laughs>